que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar é assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro fim infinito parecido com borboletas de um jardim Agora você volta e balança Que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. la la la la la la você tenta provar que tudo em nós morrer. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Rádio Sussurro. Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido com borboletas de um jardim Agora você volta e balança O que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu, sou eu. La la la la la la. la. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. La la la la la la. la.